ammazzo Madre di Dios, perché hai fatto questo? Giannini, Baggio. Baggio, Baggio riesce a dare a Schillaci la combinazione con Giannini ed ecco a sostegno a Donaderoni, prova il destro Donadoni, la porta in vuota ed è ancora Schillaci che mette dentro, ancora Totò Schillaci prontissimo, un falco sul gran tiro di eh, Donadoni, respinto da Bonner, Schillaci arriva a mettere dentro il gol del...